Saluton al cio, e ni vodia via dio. Hodia mi vos paroli pri afero kiun mi evitas dum longe. Do ofte mi vidas en mia YouTube kanalo precipe en la komentejo. Oni demandas min uh, kiel i via edzino neniam pato prenas en viaj filmoj aŭ kiam oni vidas ŝin kiel ŝi ne parolas Esperanton aŭ kiel ŝi ne ŝi ne interesiĝas pri la lingvo. Kaj ofte mi simple respondas ke nu ŝi estas libera homo, mi ne povas devigi ŝin se ŝi ne interesiĝas pri la la lingua che mi posso fare. Ha uh, sed fakte mi yasti as kial shine interessi just pri la lingua kai hodio mi malkovras tion por vi. Cha la racconto estos iom stuta. Do kiam ni a nue en mi suppose as okiaro. Ah uh, shine havas fortan an opinion per esperanto. Effective shi tuten es kio estis esperanto do kiam shi a audis pri gi kaj mi klarigis la celon de la lingua. Shi vere ne havas fortan opinion, si simple pensis che egi estas ia stranga chato cupo de mi. Uh, sed, pos quelcae monatoi, mi invitis in idi al esperanto domo, char mi volus presenti mian mondon al si, mi supposas. Cai, comprenneble, uh, ah, mi volus che la nua rendevuo con esperantistui estu bona afero, afero cium si memoros dum la tuta vivo. Do mi invitis presco cium esperantiston cium mi conas, mojosan esperantiston, alla esperanto domo, char mi volus che si vidu tio tiom multe da interesai homoi kai pensu ho ci tio esos interesa afero eble mi interessi ius pri gi uh, sed mi fadis tion kai mi bonege memoras la tagon Do mi idis al Esperanto domo, kai kiam mi alvenis, mi alvenis giusto tempe, uh, estis neniu alia Esperantisto tie. Kai mi memoris che gi estis tiel silenta, estis frenese, kai mia edzino diris, nu, ciu, qui estas la aliae, cae mi dis, oh, ili venos, ili venos. Cae ni attendis, kai attendis, kai tiam unu esperantisto venis, cae estis la plei maltauga esperantisto por la ocaso. Mi ne mencios lian nomon, sed imagu citiun homon. Maliuna, verda papo, tre, ne tre, sed suffice lauta, cae portante verdan chemison quiu diras ion pri Esperanto. Cae tui ciam li vidas sin, li diras, oh, Esperanto, gi esas la plei bona lingua in la mondo, vi devas lerni gin, gi, gi solvos tio multe da problemoi, cae mi pensas, oh, fec, oh, fec, li, li detruas la bildon de Esperanto, do, mi simple diras al si, ignoro, li, li simple esas unu el, el Esperantisto, ili existas, uh, li estas in la extremai flancoi de la movado, mi supposas, sed ne, ne pensu pri tio. Mi amico i balda venos, ili balda venos. Fekal ili ili ne niam venis, kai estas nur mi mia edzino zino kai tiu esperantisto, kiu kompreneble ĉar li estas afabla homo, uh, simple volas paroli al si por ne estu silento en la ĉambro, sed la sola afero pri kiu li volas paroli estas Esperanto, kompreneble, ĉar li ŝatas tiun temon, sed mi povas vidi en la oculoi de mia edzino, kulisoi, si tutte ne interessigis in tiu momento audi pri Esperanto. Kai malgrau absolute Cio kion mi faris por la Esperanto movado poste al la Esperantistoj kiun ci renkontis eh, survoje en Eŭropo aŭ ĉi tie en Sidnejo tiu anua rendevuo kun Esperantisto detruis la tutan ideon de Esperanto por ŝi por ŝi ĝi estas afero de maljunuloj maljunuloj frenezuloj am stranga afero kiun mi ŝatas fari kaj ŝi tute ne komprenas kaj tute ne volas kompreni kaj dum iaro i mine de nove vere demandis in ciu si interesigius de nove iri al Esperanto domo, sed hodiel mi uh, telefonis al shi, cer nun shi estas in Cinio, ca mi parolas kun shi dom iom de tempo, ka tia mi hazarde diris, nu, nia loca Esperanto grupo, uh, gi bone progresas, ni havas tio multe da lernantoi nun, sed gi vere ne estas Esperanto grupo, simple estas rondo de amicoi, ni parolas Esperanto, lernas gin cune, ca poste idas al drinkeio, ah, kiel vine venu, estus bone, char mi ofte parolas pri vi, cae l'aliei interesigas pri vi, do, venu, venu. Cae si didis, ne, mi ne volas veni, cae tiam mi iom, mi supposas, chagrenite didis, Nu, estas tio multe da junai asianinoi, cae se vi ne venos, eble ili interesigios pri mi, ha ha ha ha. Ah, <laughs> ne, it is funny. She did this, no, mi preferus che io strangulo, io asianino, kaptu vin kaj ŝtelu vin de mi ol mi iru al Esperanto kunveno. Fek! <laughs> Do, en la estontezo, mi devas iel trompi ŝin por <laughs> mi supozas allogi ŝin al Esperanto kunveno, sed... Do, nun vi scias la rakonton, kaj mi nur povas diri al vi, al mi supozas mi povas konsili vin. Se vi intensas prezenti Esperanton al via amato, bonvolu volu ne faru gin che clubo au io tia eble presentu gin anue kun amico e individue en diversa loco e exter clubo yes clubo i povesti egemoyosa sed Ah, mi ne scias. Mi ne scias kion feke mi didas. Ni ĉiuj mi trovos vojojn kaj kelkaj el ni fiaskos kaj falos, ekzemple mi, kaj kelkaj el vi sukcesos. Verŝajne ĉiuj el vi. Do tio estas ĉio, mi simple volas paroli pri ĉi tiu afero, ĉar hodiaŭ nokte mi iom ĉagreniĝis. Uh, sed se vi ŝatus ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Ca mi vidos vin cioin la veronta filmo, cae se vi ne estos tie, mi trovos vin, cae mi surfecos la bildon, la imagon de Esperanto, por via amato.